CJ Ack, they ain't no longer about. They ain't no longer about. era el momento de Xbox de sacar los bazucazos y las balas fuertes, no lo hizo, se quedó un poquito flojo. Este, cuando la alineación de PlayStation, no me importa que me digan que soy PlayStation fanboy, está mucho más fuerte para final de año que la que tiene. Este ¿Qué tiene PlayStation? Eh, si quieres ponla porque ahorita, digo, me agarraste. pensando en puro Xbox. ¿Pero cuál? Este, pero no sé, no sé, fíjate. Calisto Protocol también multiplataforma. Multiplataforma. El de. Eh, Division. No, el de eh, ¿Cómo se llama? Roller Dome. Roller Dome, igual multiplataforma. multiplataforma Roller Dome, no sé. Eternite, quién sabe. Ese, quién sabe qué. Eh, Street, Fighter, multiplataforma. Tunic. Season. Más bien, lo que quería decir, bueno, Final Fantasy, que también ya con eso ganan, pero ese no viene a fin de año. ¿O sí? No, ¿verdad? No, no, no, me dieron tres. Ajá. Este, a lo que me refiero. No, sí, tuvo una mejor. Sí, eres un, <laughs> eres fanboy de PlayStation. Ya vemos cuenta <laughs> ahorita. Estuvo mejor su presentación, es un hecho.